two, three, four. Na na na na na na na na na na na na na. मेरा जिया रे अरे दिलाही मेरा जिया रे अरे मतलबी हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी बात गलत भी हो जाए कुछ देर ये दिल भी खो जाए इस तरह धड़कने इस तरह क्यों कहे सुर